hello and welcome friends Libre Office Calc और एक्सेल के अंदर किस तरीके से बारकोड जनरेट किया जा सकता जा सकता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ देख सकते हैं लिब्रा ऑफिस में एक डेटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसमें हर एक डेटा के लिए यानी हर एक सीरियल नंबर के लिए यूनिक बारकोड भी जनरेट हो रहा है तो बारकोड जनरेट करने के लिए आपको एक पॉइंट आता है लिब्रा ऑफिस का जिसे Libre Office barcode Libre barcode के नाम से जाना जाता है वो लिब्रा बारकोड का फॉन्ट आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे मिल जाएगा आपको सर्च करेंगे तो तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप एक्सेल में यही चीज चाहते हैं तो आप कोड 39 डाउनलोड कर लीजिए कोड 39 अगर एक्सेल में चाहते हैं तो कोड 39 डाउनलोड कर लीजिए और ये सेम डाटा मैंने कॉपी किया है तो अभी यहाँ पर मैं बारकोड देखिए यहाँ पर एक्सेल में भी बारकोड जनरेट हुआ है और अभी मैं आपको एक बारकोड ये जो बारकोड जनरेट हुआ है इसको मैं जनरेट करके दिखाता भी हूँ देखिए कैसे होगा ये सबसे पहले तो यहाँ इसको ये लगा देता हूँ अब यहाँ पे आ जाते हैं अब यहाँ पे हमें बारकोड जनरेट करना है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाइए कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल टू से शुरू होता है ठीक है यहाँ पे लगा लीजिएगा स्टार स्टार सिंबल लगा लिया स्टार सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे लगाइएगा एंड क्योंकि हम चाहते हैं जोड़ना और यहाँ पर जरा रेफरेंस देखिए ये है बी वन ये बी कॉलम है वन रो है और ये देखिए ये है बी टू यानी बी कॉलम है और टू रो है तो यहाँ पे हमें लिखना है बी टू बी टू लिख दिया हमने फिर यहाँ पे लगा दीजिएगा एंड एंड लगाने के बाद फिर यहाँ पे लगाइएगा डबल कोर्स में स्टार तो स्टार लगा दिया यानी एस्टेट सिंबल लगा दिया और बस आपको एंटर भर प्रेस करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके का ये जनरेट हो गया है जो यहाँ पर दिया गया है वही यहाँ पे भी जनरेट हो गया है अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक ये नीचे तक ड्रैग किया हमने तो आप देखेंगे जैसे दिया हुआ है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में यहाँ स्टार स्टार स्टार लग के आ गया इधर भी स्टार लगा हुआ इधर भी स्टार लगा हुआ लेकिन अभी तक बारकोड नहीं जनरेट हुआ डोंट वरी बारकोड जनरेट हो जाएगा यहां से चलेंगे हमने कोड 39 डाउनलोड किया वहां तक हमें चलना होगा कोड 39 हमारा कहां है देखना पड़ेगा ठीक है तो ये देखिए ये हमारा कोड 39 फॉन्ट है बस इसी पे आ, आ, क्लिक करना है ये कोड 128 है आप इसी पे क्लिक कर दीजिए ठीक है आप कोड 39 भी कर सकते हैं कोड 128 भी कर सकते हैं तो इसी पे क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे कि अलग अलग बारकोड जनरेट हो जाएंगे अब ये अलग अलग कैसे हुए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेल एड्रेस क्या है बी है यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल एड्रेस क्या है बी है यहाँ पे आपको दिखेगा एफ करने से नहीं दिखेगा आप ठीक है फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे देखिए B3 हो गया है फिर यहाँ पर आइएगा तो ये B4 हो गया है तो हर बार अलग अलग ये बारकोड जनरेट हो रहा है ठीक है तो योग की बात समझ में आई होगी अब यही चीज लिब्रा ऑफिस में करना है तो कैसे करेंगे ये डेटा मैं उठा लेता हूं यहां से कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और यहां पे दूसरी शीट पे आ जाते हैं और कंट्रोल बी कर देते हैं अब यहां पर बारकोड जनरेट करना है सेम वही फंडा आजमाना है हमको यहां पे डोमेटेड कोर्स में ये एस्ट्रिक सिंबल लगाना है यानी स्टार का सिंबल लगाना है और स्टार का सिंबल लगाने के बाद यहां पे लगा दीजिएगा एंड एंड लगाने के बाद ये देखिए सेल एड्रेस क्या है सीरियल नंबर का ये देखिए B2 तो यहां पे लिख दीजिएगा B2 सिंपली B2 लिख दीजिएगा और B2 लिखने के बाद यहां पे लगा दीजिएगा एंड एंड लगाने के बाद यहां पे स्टार लगा दीजिएगा स्टार इस तरीके से स्टार लगा करके और फिर एंटर कर दीजिएगा तो ये देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको इस तरीके से ड्रैग कर देना है ड्रैग कर दिया अब ड्रैग करने के बाद क्या करना है यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो बारकोड वाला फॉन्ट है ना तो देखिए ऊपर ही है ये देख सकते हैं यही वाला फॉन्ट है तो यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ से ड्रैग कर दीजिएगा तो ये बारकोड जनरेट हो जाएगा नो प्रॉब्लम ठीक है आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी किस तरीके से करना है ये ठीक है ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये जो है ना free three of nine extended ये फॉन्ट है आप डालिएगा Libre Office barcode font Google पे तो वो मिल जाएगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो इस तरीके से आप बारकोड जनरेट कर पाएंगे आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा thank you for watching this video